Hallo, ich bin Klaus aus Hyperflexen aus Dänemark. Und wir haben diese neuen Modelle herstellt und hier auf dem IWA haben wir es erstes Mal präsentiert. Hier ist eine ganz neue Sache, dieser Handel. Wir haben eine weitere Vorlage und ein besseres Auflagen und neue Füße haben Und dieses funktioniert so schnell. Auf dieser Auflage haben wir nun auch Gummi verwendet und gibt es kein, kein, keine Störung. Ganz neu für Schweizer Beilauf.